დაჯდა წერა დანდერძისად საბრალოსა საუბრისად ჰე მეფეო მაყურებლებო, არქი შეხედია ზებოლქვა და ამ ვიდეოში გადავაგებ რიგით პირველ ჩატ ალტერნატივის ვიდეოს ამ არხზე. როგორც იცი, წინა არქი YouTube-მა წამიშალა და მინდა რომ აქ გავაგრძელო YouTube-ერობა ამ არქში. ხოდავე ხა მალე ვდივარ 1000 გამომწერზე და იმედია ამ ვიდეოს შემდეგ 1000 გამომწერზე ვიქნები. თუ რაღაც 50 გამომწერა მაქნია და უკვე 1000 გადავწერით. მოკლედ, თქვენ არ დაგიზარდეთ ლაიქები, გამოწერები, კომენტარები, რამე რომე და თქვენი საკითხია თქვენი ძიდა კომენტარების პონჩი და რაღაც ვაღაცები, ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს, ძალიან საკაიფო ვიდეოა და ხარისხს რაც შეეხება შემდეგ ვიდეოებში ნელა გამასწორდება. तीन हज़ार त्यति मतलब भएको लाग्छ चार मतलब Hello. My name is Grandpa. Your name? Georgie. Gary. it. <laughs> Georgia. Ah, Georgia. Wow, nice. I love Georgia And love you. A few moments later. I love you. You very, we- you very, very lamazi. Very, very lamazi. Nice. Tati შერა. აი ჩემო ძმა, აუცილებლად. What? What is your name? My name is John. Guys, do we have Mocha, mocha, mocha, mocha, I'll get them to, I'll get them გენიოსი ხარ. გაუმარჯოს. დაბში. ძმა. დავახარ ძმა. დაშვები, რამდენი წელს ხარ? 16. შე? კარგად, შენ ძმა. მე? ხო. მე 11. კაი. ჩაქშმენ ერთ ერთხმად. შეიძლება გქონდა შუ. საკაი ფოტოში. ოკეი. შეიძლება გქონდა შუ. რა? შეიძლება გქონდა შუ. აბჯ. სუსტი კომპიუტერი მაქსთან. ძალიან ძალიან ძალიან სუსტი. აა ძალიან ძალიან ძალიან ცუდია ეგ. და YouTube-ში ყურებ მაშინ. მართლა ძალიან ძალიან ძალიან სუსტი. ხოდა YouTube-ში ყურე. გეი! ძაღან, შენ მე მითხარი, რომ ისქენიო, ხო და ისქენი და მოვედი და ეხლა რა ვქნა? კიდე. დემიოსი ხარ. ჰმ? მე ვისწავლე, მე ვისწავლე ქართული უჟე და უკვე ვლაფარაკობ ქართულად. გაიზმა. რა თქვა, უნდა თქვენი. აუ, ის არ გიყვა. აი, კარგი. I like you, Skechan. გული მილი ფარწვამ და ენაიდება ჩავედი მასაკე ანუ გასამღერი გასამღერი და მიმღერება დაიიგა გათიშე ტელეფონს არი გავთიშე გათიშე არ გავთიშავ. მომწონ ხარ და არ გავთიშავ. გათიშე. გათიშე განცი ტელეფონი. განცი ტელეფონი გათიშე. ვაი! აი! პერო, განცი ტელეფონი გათიშე. ბალი ბალი ხარ? ბალი ბალი ბალი ნიკოლო არ გაჩიშო ძმაო? არა. გაჩიშე ძმელო. ოკეი. თვალები დახუჭე და სამშობლო დაუჭი, მერე გააფრთხილე. სამშობლო დაუჭი. დავაი, ყველამ დახუჭე თვალები, ყველამ. ხა, დახუჭე. იმანაც ყველამ ვაფშე. დახუჭე. ხა, დახუჭე. 1 2 მე სამეთქვე ვქვი ძმაო. ჰა! გეი! YouTube-ი ხარ, ხო? შენ უეჭველი YouTube-ი ხარ. რომელი? YouTube-ი ხარ? არა. რატომაც ყვე? ყვილები არ მეყვარს. ო, კარგი. ვიღაცის ვიდეოში გაგჩიტე, რას მე გადავივი. მის ვიდეოში. მე გადავივი. კი, სახელი და? ვიპერაშ ვიდეოში და? ეს იპერალში ხედავდა რაღა ბიჭის. გეი! გამოიწერეთ და გოლფაძე საქი. ისი მით. ბაი. That's it. კამერაში კარგი გამიჩნდი რა. აა, რამდენი წელი ხარ? 15. 15? ნუ 아이지 마오 버디시 코엔데 나온다 Hello bro Hello. What's up bro? Bro, uh, please subscribe my channel, okay? YouTube No No? <laughs> no? <laughs> Uh, first. okay. Oh, oh. Hey, hey. Uh, no, no, no, no. No. Something work should subscribe my channel, блядь. 윤마. 오케이. 우. 러브. 신. 소다. 라타. იმ ანუ ბევრმა მკითხა გულხარ თუ ბიჭი ეს დამგავა ბიჭს მოკი გავა გამარჯობა გამარჯობა სტუდიაზე გამარჯობა გამარჯობა ეს შენ რა გადა ჯურმორე აუ ხნა ბიჭო დამთო რა დაგდამთო ე ეს შენ ჩო თუ მე ზამ გამშერო იო იე ახლა ნახე, არ გადამთო. რატომ ხავ? ყაროი. ვიჩხუბოთ? ვიჩხუბოთ? გეი გაუმარჯოს. გავახარე. ჰელო. ხოხა ჯანზე. ჰელო. რავია რა. და საკეთე. აი ჩიტამაშო ხო? თავსამ. ნორმალურია რა ვინ არის შემხდა. რაც გადაგხდი მაგის მე. არიანდო. <laughs> ე ბუა. Thank you.